Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table don't shot, drinking fast and then we talk slow. Come over, and set up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop with a man on the jukebox And then we started dancing I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come and now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come and now, follow my lead Come, come and now, follow my my lead. Mm, mm, mm I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Chiso bata sile malai. Sun आयो आज फेरि मलाई जिउन मन लाग्यो मायालु या तिम्रो आयो मायालु या तिम्रो आयो जिसोबतासले मलाय सन्देश किलायो रात धेरै पर्यो धेरै धेरै माया का नगर न ए भोली बार के ही था न भये जीवन भरी का दिनहरू मेरे नाम नगरन ए सागरमा होश आकाश आकाशमा जही कहीँ मैसँग डुल्ने मेरा खाने सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम कफ ए नजिक નજીક डर लाग्दै छ आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल छ मुटु रुखो बनाएको छु धेरै धेरै साल लगाई नजुधाऊ आँखाहरू भावना बन्न कति नि समय लाग्दैन किन सोच्छौ किन यति डरा थाहा छैन र भावना हराउन पनि कति नि समय लाग्दैन अधीरि जस्सते जो बिनाको पधीरि पानी पाी बिनाको अधीरी जसे जोन बिनाको पधीरि पानी बिना को बसते नानी बिना को आख जसते नानी बिना को अधेरी जसते जून बिना को पधेरी जसते पानी बिना को यू यो हावा यो लहर यो साँझ तिमीलाई यो धरती यो आकाश रमझम तिमीलाई तर तिम्रो नाम के हो रेल નવ લાવનું લાએ પછી જૂની ભરી માયાના મરનું કે કસમ ખાદઈ ના ખાનું કે કસમ ખાદઈ ના ખાનું ખાએ પછી મરનું બરું બોલી ના ફેરનું ખાએ પછી મરનું બરું Thank you. आँखामा निद छैन मनमा छैन किन भयो के भयो मलाई केही थाहा छैन कसैलाई सम्झिरहन्छु एकान्तमा हरा पवन भी तो जाए पिहरवा सावन भी तो जाए पिहरवा मन मेरा घबरा तुम ऐसो गए परदेश पिया तुम चैन है खुसी फर्दा जतन गरी मन टाले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मन टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सुने केले टाल्ने यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो सावन बितो जाए पिहरवा सावन बितो जाए पिहरवा मन मेरा घबरा सो गए परदेश पिया तुम ए गए परदेश पिया तुम चैन हमें नहीं आए चैन